tane bir tane hele. Oo, bir de... Oy vay vay vay vay vay. Muhteşem. Oy oy muhteşem muhteşem muhteşem. Flash ol. Bir daha flash ol. Oy mağadır. Yavaş ol. Zibilin sen girdin. Flash. Flash. Flash. Please stop. Please. Oy. Aha. Ne niye sen? <laughs> Yaxşı. atarsın üstümüze onu. Superhero. Adın ne senin? Hero. Superhero. Superhero bless. Bless you. God bless you. <laughs> Ben atlanmadan bir tane böyle yürüdün böyle. Öyle bir tane. Oy oy oy oy oy oy. Siryozlu, siryozlu kızım, siryozlu. Sonra başka neler bazarsın? Wow, o neydi indirdin? Wow. Hə? Wow, wow, wow, wow. Möhtəşəm, möhtəşəm. Yaxşı. Hə, Məryəm, gəl. Ah, bu ilə maşını sən sürəcəksən, yaxşı? Okay. Sürə bilərsən? Scaredəm. Scaredsən? Scared olmaq gözlə. Belə roll tut. Okay, düz sürərsən, okay? Okay. Ama crash edeceğim. Crash edemezsen rahat olma. Sür. Oraya yok böyle bu tarafa. Ay ma böyle biraz bu tarafa verin sür tersen başını. Görürsen bu tarafa ver. Oraya biraz left elim. Biraz left. Ay malades. Ay malades. Crash edeceğim. Düz sür düz sür düz sür. <laughs> ne oldu? Hiç kaşınamadın. Dostlar, bu ilə ayın 16-sıdır. Gedirik Mələ ilə Covid testi verməyə. Mələ dərsə başlayır. Gələn həftənin ikinci gündən e, neçə vaxtı dərslər onlayn keçirdi. Çoxları sual verir dərs barəsində. Dərslər onlayn keçirdi, hər şey qaydasındadır. Hər gün səhər saat 9-dan saat 1-2-yə kimi ə, e, dərs olur. Günləri, günlər var ki, dəyişir ə, e, dərsin qurtarma müddəti. Nə bilim, idman olanda biraz çox olur, nə bilim, art olanda biraz çox olur. Amma normalda 1-2 arasında qıtarırlar dərsləri. Hə? Bu küçədir. Hə, hara gedirik qızlar indi? Mən da COVID testi verməyə. Malades. Köynəkləri nə qəşəng eynidirsən. Bəli. ben maşını sürdüm. Oysa ben. Olsa bu maşını sürdüm bazen. Ne Oturduk sürdü de. Ne? Ya burada yalandan da. <laughs> Posta, posta oturdu orada. Aha. Ben oradan oraya. Aha. <laughs> Deli oldu. <laughs> Hələ yavaş. Ola bilsin klasmeytini görərsən, ha. Belə olur. Ha. Bunların məktəbləri baxın belə olur. Bir mərtəbəli. Adı belə. A, bizimki um, şeydir. Top. Yoxsa tüy. Tüy, tüy yoxsa tüy. Bura şeydir, yemək yeridir, lunch, lunchda gəlir. Bu şeyimdir. Hamısı da çölde olur da desin. çölde olan mən görməmişəm. Yok yok çölde olur hamısı. Hə. Yağış yağanda, ha? Yağış yağanda nə edirsiniz? Klasonda yerək. Malum göstərmək istəyirsiniz? Hə, test testin bunu verildi. Hı -hı. Görürsə də içində, sən çıxardırsan içindən. Hə, bax, sən bax, sən bax. Hə, gəl. Baxa bilərəm mən. Bu da açma da orada mələk. Bu içində su var, bax. Ora, ona salıb cavabı bilirlər də. Hə. Klass, klass. <laughs> Ben acayip mutluyum. Ata, onu görmesinler. Bazı. <laughs> Maşallah Okay, don't move your Tad, her head, her Başını. Ready and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now I got a big green booger right there. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Stop, stop, Millie, please. okay, that's it, you're done. That's it? No. Pretty easy, right? <laughs> Castle sand. Uh-huh. Culver <laughs> Culver Hə, deməli Covid testini verdik, çıxdıq. O vaxta kimi siz obrisi videolara baxa bilərsiniz. Keçən həftə çəkdiklərimiz videolara baxın. Məncə maraqlı olacaq. Bu həftə heç yerə çıxmamışıq, bir iki yerə getmişik. Çünki orucluqdur bildiyiniz kimi. Ac qarına gəzmək olmur. Yox, yox qızım, yox. Hara? Heç evə. Uşağımın güllərə ayrıca bir sevgisi var. Otur, otur, açsan help eləsin. Oy. Sən də ancaq video çəkəndə ya yıxılırsan, ya da ki, nəsə olur sənə. <laughs> Gülləri çox xoşdur bu balaca qız. <laughs> bayk istəmişdi. Biz də getdik bayk aldıq. O video indi var. İndi onu paylaşıram. Siz də baxın. Nə alaq başqa şey? Bəçə. Bəçə nə? Bajka, bajka istiyorsan sen. Onlarca targete gideceğiz. Sen bike sürebilirsin ata olsa. Elə vol bəlkə? Hə, amma başqa. Hmm. Deyirəm, amma böyüyəcəm ona. Mərhaba, targetə edib, Walmart-a edib, Məryəm. Walmart-a niyə sonra bakar o da. Klas, hara gedirik? Hə, Walmart. Yo, nə üçün gedirik? Walmart. Nə üçün? Nə alacaq? Bike. Kim üçün? Mən Svabada. Bike. Balaca bike. Balaca bike? Hə, yaxşı, düş. Düş, pəkənlərdən ehtiyatlı ol. Yəni, video çəkim sizi çəkməyim uşaqlar. Çək. Çəkim? Yep. Yaxşı, çəkərəm. Özünüzü ağıllı aparacaqsınız video çəkəndə, yoxsa crazy olacaqsınız? Iı, ağıllı. Ağıllı? Məryəm, sən öcə crazy-sən ha. Belə getsə mən deyəsən çəkməyəcəm səni. Ancaq bacını çəkəcəm. Freeway-lə gedək ki, də öcə çox vaxt itirməyək də. Hə, olur. Freeway nə deməkdir? Freeway bu qoşa yoldur. <laughs> qoşa yolla gedirik. Şaka. Nə deyək? Nə deyək? Də gəldik, çatdıq targetə. Dış. Gel Meryem. Meryem. Gel gel yat ayağına. Three seven. Three seven. Ne olur three seven? Nursery to 7. Bu olabilir. 16. 1 4. Burada hmm. Ha? Bu bir sınav. Burada helmet tapıram. Bir de bu yaxşıdır 3 5. Bu bu lap qəşəng oxşayır. Görsən açığı var. Məryəm. Ay Məryəm. Məryəm gəl bura bax. Məncə bu olar. Məncə bu olar. Ödə təkərlərinə qalındır. Heh, onlar da geldi. Ebi <laughs> bu necədir? Bax. A bizim şu mən kupayka hufi de hufi. Hafi de hufi de. No. Ne no? Ne istiyorsun yani? ne nədir qızə? Dur nə qəşəndir? Şimdi bu çok pahalı. Kaçya da 200 280. Almanların mı diyorsun? Bunu öz lirayla zaten. Bacının baykından. 150 dollar ama bu 150 lotluymuş ha. Yəqin. 160. Ana gəlsən. Bunları götürdü. 175 elədi. Aytəni gözləyirəm gəlsin, mənə heç nəsə çips almağı idi. Məryəm, yoruldun canım? Yaxşısan? Okey. Xarab oldu maşın. Göz dəydi maşının Agatada. Büyüdüm sen tuvalete girmek istersen ona göre. Ata. Ha. Niye onu getirdin? Dedim de neyi? Bu. Bunu ha toptan kaldı maşında. Gel bunu. Okay. Ha. ha kes canım. Kes. O neydi? O bilmiyorum. O neydi aslında? Ha? Trainer şey wheel. Nasıl sıkıldım? Ata. Aynen ha. Nasıl sıkıldım? Oh, Bırak. oh. Ma. Ha. Nasıl sıkıldım? Уже hər şey demək olar ki, hazırdır. Bacasına yoxsa şey. Yan tut, otur. Okay, that's your man. Baba, dentist appointment. İndi də zəng gəldi mələyin sabah diş həkiminin. Ə, nədir? Prosta checking olacaq mələk, hə? hə? Okay. Yox. Exam edəcəklər, dişləri yoxlayacaq. Çünki onun çəkmə dişlərində demişdi nəsə gecikmə var. Qadın belə demişdi. Hazırsan ay Məryəm? Hara gedirik? Hə? Dentist. Dentist edirik. Hə. Bacım bu nə dentist günü idi? Gedib yəni çək eləyək. Görün nə qədər ağlayacaq bu orada. Ayla maskanı çıxardı canım. Niyə? Niyə çıxarmısan maskanı? Nə olub ki? içəndə. Aha, su içəndə. Nosundan. Vay vay vay vay vay. Ya. Xoş gəldi bu parking. Gəlmişik <laughs> dənsə hazır. Yavaş yavaş yavaş. Qaçın bir də maşın gəlir bir dəfəlik. Məryəm gəl. Məryəm də bacısı ilə gəlib bu günlərdə indisə. Gəldik. Xanım Şəhriyarı idi də desən, hə? That is. Hazırsınız? Hə? Hə. Amma, racist. Yo, indi yo. Məryəm, nə deyirsən? Bacı qorxur? Bacı qorxmur axı, niyə belə deyirsən? Bacı scary-dir. Yo, bacı scary-dir. What is Katie doing? Aha. Balaca belə otaqdır. Həkim gəldi, danışdı. Okay, də indi gələcək yoxlayacaq, görək nə oynayır. Sən də No. Məryəm, hər yerə əl gəzdirirsən, Məryəm, gəl bura. Bir yerdə niyə qalmırsan sən? Bura İranlı bir xanımın yeridir. Adı Şəhriyarıdır. Əldən gedir bu uşaqlar üçün. Bələddən o qədər naz verir bunu. E, Toşlu nəvəmə oxşayır. Bu da bir yerdə qalmır maşallah. Əskeriyəm. Bacı dör skeri. Mən də. Qorxmur, sən skeri səncə. Hə? hə? It tickles your gum. That's it. Okay. Okay. Yes. Let me show you. Everyone, it's your phone back. Sen ne danıştın öz özə bəyəndiniz? Ayvan dantes qorxur. Hə? Ayvan dantes qorxur. Sən dents qorxursan? Hə. Niyə qorxursan dents? Nə elədi sənə? Hı? Heç nə eləmir sənə dentist. Hər, hər 6 aydan bir gəlib dişlərin... Hə? Pisim var. Sisin var? Pisim. Hə, cibim var, hə. Bu da qorxur, hər dəqiqə sən gedir baxır ki, batsın, nə edir? Mənə idi maşallah, heç qorxmamış həkim evində. Ona o qədər baş salmışam, uca beyində qalıb ki, bura pis yerdir. Gəlir, rahat bura oturur. Söhbət eləyir, bunlar çox məhriban olurlar həmişə burada. Mənim yorulmadı Məryəm? Ya. Yoruldun? Hə. Ay balaca. Meryem. Nedir? Kıvırsamam. Niye? Burada kalamam. Ne var burada? Burada kalamam. Ay Meryem, gedək də yaxşı. Estağfurullah. Deməli, validation deyirlər. Validation nədir? Məsələn, gəlirsən bir yerə, parking olur məsələn üçün dəqiqəsi tutaq ki, deyək də 20 dəqiqəsi 2 dollar burada beləncəsinə idi. Onun pulunu verməmək üçün sən deyirsən ki, validation eləyin, əgər həmin gəldiyin yer validation edirsə, yəni pulun sənin əvəzi ödəyirsə, belə bir stiker yapışdırır, çıxanda verirsən. So, bizdə 2.30 hadasa Gəl, gəl qızım, qorxma, gəl. Sən qorxaq deyilsən axı, gəl, gəl belə. Gəl belə, gəl. Ay, ay. Sağ olsun qızlarım, məni heç incitmədilər. Malades qızlarım. Maşın qapıları açıq qalmışdı. <laughs> Maşını heç bağlamamışam ki. Məryəm, sən buradan, gəl bura. Sabahınız xeyir, bu gün ayın 10-udur, çəkilişim var. Gəlmişəm belə bir yerdəyəm. Mən bura çəkiliş eləməyəcəm, maşını orada saxlayacaq fotoqraf ə, şəkillərini çəkəcək. İki maşın bir yerdə, bu gün çox çətin olacaq. İki maşın bir yerdə çəkəcək. Mən də indi hazırlaşıram. Havadanlığı da çıxardım, hər şeyi. Ferrada üçün çəkirik, bu şirkət üçün arada cəmaət sual verir, ya nəsə soruşur ki, niyə filan şey çəkmirsən, bəşmən şey eləmirsən. Demək istəyirəm ki, uşaqlar, mən bunu özüm üçün çəkmirəm, şirkət üçün çəkdiyim üçün. Şirkət nə istəyirsə onu çəkirəm. Boş vaxtımda olmur ki, özümə vaxt ayırım, nəsə istədiyim şeyləri çəkim. Ancaq maksimum bacardığım qədər şirkətin istədiyi çərçivədə şeylər çəkirəm. Və ona görə ə, e, bəzən yazdılar ki, filan şey olsaydı, filan şey olsaydı. Əlbəttə olsaydı yaxşı olardı, amma məndən asılı bir şeydir bu. Şirkətin öz tələbləri var. Nə istəyir ona eləyirik. Kameram burada da Sony A7 S3-dir. Yəni ki, Sony A7S3 istifadə edirəm. 2470 G Master-dır. Ronin RS2-dir monitor e, Ninja V 5 inch recorder'dı. Bunları da demiş oldum. Buradan da e, nə seçsən, nə deyirsən, sualların cavabı soruşanlar onu şey eləyim. Deyim, vlogları da telefonla çəkirəm, onu da deyim. Ha, e, indi Nicatı gözləyirəm, Nicat gəlməlidir. Ərazidə o belə boşluq ərazidir. Nicat gəlsin. Mən yavaş-yavaş qurum quraşdırım. Ondan sonra başlayaq. Bu körpün üzərindən keçəcəyik, orada videolar çəkəcəyik. Bu videoları kim baxmaq istəyir, Depro video saytına girib baxa bilər. Nizat bəy gəldi. Nə maraqlı mahnıya qulaq asırsan, Nizat? Nizat olmasa mən işlərimi görə bilmirəm də. Anca ona davret edirəm ki, maşını sürsün. Çünki o ucu bilir də texnikanı, nə sürmək lazımdır. Şimdi biz başlayaq çəkilişimizə. Çəkilişimizə başlayırıq. Maşınlarımız oradadır. Şəkil, birinin şəkillərini çəkəcəklər, obrisini də ki mən videosunu çəkəcəyəm hələ ki. Hər şey burada. Kontrolörümüz burada. Deməli 5 dəqiqədə hardasa <laughs> gözləyir bu qatar keçsin qutarsın. Maşın da orada gözləyir. Okay, ikinci maşını çəkirik, birinci çəkdik yola verdik. Saat üzrə neçədir saat? 11-ə qalır, 12-yə kimi qutarmalıyıq, Nicad getməlidir. Nicad getdi, tək qaldım. Fariz də maşının istədi. Farizin anası türkdür, bir tərəfi türkdür. <laughs> Yaxşı oldu. Monster hazırdır. Düzdür, biraz ağırlaşır yavaş-yavaş. Yerimiz budur, arxasında bayraq falan çox super görsənəcək maşın da gəlir. Çox yorucu gün oldu bu günləri. O birisi maşını çatdıra bilməyəcək. Göndərdik ki, axşam ondan da bir dənə setup eləyərik başqa vaxtı. Super yerdə ora. Ə, hə, ə, hə, videonu qutardım. Hə, qaqaşla yola, qaqaş yola saldı getdi. 2 milyon Instagram izleyicisi var idi qardaşım. <laughs> E, Instagram yox, e, TikTok fenomeni idi. 2 milyon izleyicisi var idi. Adı Fariz idi. Olsun koyaram bura girib baxarsınız. Mənim videomda bu videoda orada paylaşılacaq. E, dediyim kimi şirkət Ferrada idi. Çox uzun yorucu bir gün oldu. İkin yarısı da indi qıtardı. Səhər saat 9-dan başlamışıq da maska ilə şey dedim buradan balıq iyi gəlir. Çox pis iyi gəlir bu yanlardan. Dəhşət bərbad iyi var. Məcbursanız da maska, isti, gün vururdu başıma, dəli olurdum, onlar da yorulmuşdular, amma istədiyimi almayana qədər ə, e, <laughs> davam eləyirdim ki, sonra ə, e, təzdən çəkiliş falan olmasın. İndi gedirəm evə, ürəyim yanır, 45 dəqiqədə yolumdur, bəlkə də biraz çox telefonumu zayət qazıqları bir də planşetlə çəkirəm bunda. Gedim evə görüm qızlarım nə edir, evdəkilər nə edir, ürə. o qədər evdə oluram, çölə çıxan kimi həm onlar darıxır, həm mən darıxıram. Demək olar ki, 1 saat 10 dəqiqə görsədirdi yol. Yolun yarısı gəlmişəm, yarısından çox qalıb. Elə freeway çıxandan bu cürə sürətlə gəlirəm. 20, 30, 40 bu belə artı-artı gedir, azalır. Çox yorucu oldu bu yol. İnanıram sağ-salamat evə gəlib çataram. Aha, get ataya çat. Aha, mən də, mən də. Kimdi o? Ne oldu? ¿Ah? Ha? The boy, the boy, the... A big hero six. Orada söz part var idi. Canım benim, sen de her defa buna baksın, sen de can kalmaz ki ağlamaktan. Gözün yaşına bak. Yalandan ağlayın sen. Ya. İndi atı da ağlayacak. Gəl bura, gəl bir yerdə ağlayaq, gəlin. Mən ağlamaq istəmirəm. Qızım həssas baxırdı. Bu serialdır yoxsa kinosudur? Kinosu. Sən hər dəfə belə baxanda elə ağlayırsan, nə oldu? Bir dəfə baxdın, ağladın, qutarmıyor. Ya, hətta baxmıram. Hər dəfə baxanda ağlayırsan. Hə. Second time-dır. Hə. Personne салфетка. Boğazını niye krayelliyor? Boğazınızı krayelliyor. Ha? Hadi ondan yazıyorum. Bir tane daha kest. Ah, come on. Bebi yavaş bebiş. Too much yok koyar. <laughs> Kid neighbor. Bu. Teraz trzeba tej maszyny. No to i będę, to... Jest, postaw fikserę. Chciałam też przełamać końca, no nie. Nie. Postaw fikserem, okej? Okay? Okej. Okay. Ya yanındakiler gelecek. Ayda'ya bir tane chat. Allah seni varlasın. Selamünaleyküm dostlar. Ben Rüya İsmail'e kalip annesi selamlıyorum. Cem'e desem bu sözü dememiştim. Şimdi safta kamet yazmıştı. <laughs> Başım hoşum. Ah. Dili güldü bəsdi. Deməli, bu günləri son Ramazanın birinci günüdür. Gəlmişəm ki, ıı, marketə bayram bazarlıq eləməyə. Bayram deyildi, saçtım. Ramazan bazarlıq eləməyə. Ki marketi tanıyırsınız, bilmirsinizsə, Novruz bayramı videosuna baxa bilərsiniz. Novruz bayramı videosunda ki marketin için çəkmişəm. Belə balaca xudmani Nizami metrosunun yanındakı marketə oxşayır. <laughs> Marketdəyəm. Çox sakitçilikdir. Demək olar ki, heç kim yoxdur. Başlamışam bazarlığa. Arada qısa-qısa çəkərəm, bir də çıxanda göstərərəm ki, nə almışam, nə qədər vermişəm. İndi biraz bunlara baxaq. Bazarlığımı elədim hazır. Gəlirəm indi kassaya. Xeyli bazarlıq elədim ancaq. Şeyimizi aldı. Hər şey yox, meyvəni ala bilmədim. Meyvəni başqa yerdən alacağım. 167 dollar hamısına çıxdı. Bu Ramazanın birinci günüdür durmuşuq. Suyumuz, xurmamız hazır. Allah bütün oruç tutanlara orucunu qəbul eləsin. Amin. Meri. Acmısan? Hə? İslamik və qulaq asım. Səsinə qulaq asım. Möcüzə. İslamikimdən səs gəlir, amma ağzından çıxır səsi. Deyir, ata, bax İslamikimdən səs gəlir. Şey deyir, ağzını belə... Benim karnım quruldu. <laughs> Aslan nə jürük? Sən başını işləyir ha. Başını işləyir sənin. Özün yumsan özünü. Maalesef. Ramazanın ilk səhəridir, saat 10-a qalır 15 dəqiqə. Bu günlər hava da çox belə sərin keçir. Deyəli, burada soyuq keçir. Özümüzü hələ ki yaxşı hiss edirik. Ayşən xanım, özünü necə hiss edirsən? Ayten xanım bir birinci gün baş ağrı olur. Ondan bir iki gün əvvəl başlayırdı az-az yeməyə. Deyirəm, xeyri yoxdur, sən az ye, nə isə elə, o baş ağrı olacaq. Bir iki gün olacaq. İndi mənim özüm üçün bu ilə planlarım var. Dedim, başımı qaçışdıracağım onlarla. Siz də bilmirəm də nə edəcəksiniz, sevdirir. sən kompüterdə olacaqsan. Mən də yəqin işlərimi qutaran olsa kompüterdə olaram. Məryəm, nə olub? Niyə sən yoxdur? Nə bilim, niyə yoxdur? Məryəm ə, e, günəş atqısını istədi bu nəyə ki, günəş gözmə düşürdü keçən səfər. İndi mənim atqımı tap. O üçün mənə tapdım, verdim. <laughs> İndi də deyir, niyə günəş yoxdur? Dediyim kimi, bu ildən orucluğun birinci günündür və əslində tək getmək istəyirdim. Sonra dedim, məş, o qədər gəlmişəm bunlarla getməyə. Dedim, Məryəm birdən boş edildim, davay, geyin getdi yatayla. O da maşallah keyfə gəlmişdi. E, heç incitmədi. Bu səfər də məndən bir yerdə edir. Mən də uşağım üçün ayaqqabı almalıyam. E, bir dənə ayaqqabısı var, jobrusları hamı balacalaşıb. Ona görə dedim bir yerdə gedək. Həm ayaqqabı alay, həm mən özüm üçün e, gördüyüm bir şey var idi, onu almaq istəyirdim. Yəni bir yerdə vaxt keçirdirik. Mən də ə, mənə belə daha xoşdur da. Topango adlanan bir dənə yerə gedirik. Həm də orada Topango Mall var. Çox böyük malldır. Bu ilə hava soyuq olduğu üçün mən o molu seçmişəm, çünki bağlı moldur. 11 dəqiqəmiz qalıb. Ətrafı da görürsünüz. Biri yazmışdı ki, qardaş, gedəndə bir yolun yolu da görsət, cəmaatı da görsət. Cəmaatı göstərə bilməyəcəm, o məlum məsələdir niyə. Ə, onları çəkəndə nəsə gərək deyəsən ki, mən sizi çəkdim, nə bilim nə, belə də. Amma belə ümumi olaraq ə, göstərə bilərəm. Yol da gördüyünüz kimi adi yoldur. Bu yanlar biraz uca şəhərdən çox kənardır. Orada çox da ə, e, yeni tikililər falan yoxdur. Gördüyümüz kimi hündür binalar falan da yoxdur. Belə qəsəbə kimi <laughs> yerlərə oxşayır. Gəldik, çatdıq. Gördüyünüz bu ərazi tamamilə bu molun ərazisidir. Biz də indi bu yerlərdən birində saxlayıb içəri girəcəyik. Hə, ah, Məryəmlə gəldik. Məryəm, hay elə. Puluvu görsət canım. Açqıbı da görsət. Nə qəşən, nə qəşən, nə qəşən. <laughs> hə, gedək girək içəri yavaş-yavaş. Gəl, canım. Up down. Hmm? Up down. <laughs> bu ayaqqabıdan istədim, çox qəşəng idi, olmadı sayzı. Amma small idi. Amma small idi. Hə. Bu necə gəlir? Çox istəyirəm amma. Oradan baxın bana. Biraz çadırma bək. Çıxardan. Ayağı necə olur Məryəm? Yaxşıdır. Dən, dən, dən. Yeri biraz orada. Yeriyə bilirsən, hə? Yaxşıdır. Hə? <laughs> Məncə bu rahatdır. Hə? Bunları çıxaracağım. Baxın, bu qiymət neçədir? Bu 29-dur. Bu necə idi? Hə? Hört eləyirdi? Harası? Burası hört eləyirdi səni, hə? Bunda heç yeri hört eləmir? Rahatdır? Yaxşı. Məryəm, Məryəm üçün bu ayaqqabımı götürdü. Özüm üçün də gəlmişdim. Keyfə gördüyüm zarada ayaqqabını götürməyə razmeri olmadı. Burada gördüyünüz kimi uşaq bölməsidir. Şöyle Meryem gedək. Gedək. Bacı üçün? Bacı üçün də özün üçün də götürdün. Hı -hı. Hadi. Kəndi şopdur bura gəlmişik. Məryəm, ondan atalıdır sənsin. Dayı, bir də burada niyə şeydir? Gəl bundan ala bilərik, bax kola. Bax kola test eləyən var. Bəlkə mən bundan xoş deyirəm. Sən bundan nə edirsən bunu? Bu da sevimli də. O da bahis idi. O da bahis idi. Yenge eh, biraz mikserleyip buradan buradan. Bak da. Bak bak bak bak. Oo. Oh. Sence babalar. O yaxşıdır deyirsən. Çox qəşəng mağazadır bura. Adam kənardan keçir, rəngləri Allahım girir içəri. Məryəm oranı açma, bağla. Bağla, bağla, bağla, bağla. Açdı. Bu da Sephora, Sa Saf Sephora da deyəsən, belə oxunur hə. Burada yaxşı duxlar var, parfümlər var. İstəyirəm gəlin buradan alım. Gedə içəri. Burada qadınlar üçün daha çox şey var. Kişilər üçün demək olar ki, yəni parfüm yeridir. Buranı Aytən bir dəfə gəlib çəkər, mənlik döyər bunlar. Başında çıxmır çox şeydən. Məryəmin ancaq başı çıxır, hə Məryəm? Gördüm ki, yəni balaca bir şey alacağım ki, maşında atım. Birin evdə, birin maşında. Gəhməliyəm. Baxdın, xoşvəyən var idi. Burada çeşid dəyişət çoxdur. Məryəm, nədir o? Sən bilirsən, bunlar nədir? Hə, indi baxaq, burada özümüz üçün bir dənə duxu seçək. Parfüm olan olsun. Qəşən iyi, çox qalan olsun. Dəki, bu nədir? Bəlkə bundan alaq, qarışıq. Hmm. çox maraqlıdır bu e, közi, nə bilim, ağac library, belə qəribə-qəribə tuxlar buraxırlar indi. Məryəm, nəyə baxsan sən? <laughs> Özüm üçün bunları aldım. Bunların iyi çox qəşəngdir, fərqli idi. Üç dənə fərqli iyi idi. Hansı çox xoşuma yarar, sonra gəlib özümdən alaram. Məryəm də burada. Neyini də Məryəm? Məryəm də özü üçün baxır belə. Pomadalara baxsın. Məryəm qaçışdırma, canım, onları qaçışdırmaq olmaz. Eləmə, qoy yerinə canım. Qoy yerinə əl vurma, əl vurma. Canım, canım, canım, canım, please. Bu da ki, o deodorantdır. 20 dollara idi. Bunda iyi, çox qəşəng idi. Hə. Bu baby lollipopdur. Okay, də lollipopdur. Gəl. Hə, aldım, çıxdım. Push pop. 3 dənə, hə, push pop da aldı. Duxları 3 dənə duxya verdim 65 dollar. Özü duxu özünə qalanda biraz bahalı duxudur. E, deodoranta verdim e, 20 dollar. İndi hocam fürsət buradan çıxırıq. Gəldiyim şeyi ala bilmədim. Onlayn sifariş verərəm. Bəlkə də gələr. Amma dedi Santa Monica'da var. Bəlkə getdim Santa Monica'da baxdım, aldım. Bu Santa Monica'da. Yox, qızım, indi evə gedirik. Sən səndən nəmi alıram, yolda nəmi yeyirsən filo, filofiş aldım bunlar için. <laughs> Daha bunlar için deyək, Məryəm üçün. Burger, planşetinə qoymuşam burada. İndi baxa-baxa yeyəcək. Hə? Özüm də burada park eləmişəm. Hələ McDonald'sın yanında parking var orada. Hə. Sakit sərgəli yerdir. Xoşum da gəldi. Bundan başlayıq. Başlayım buna yemək verməyə. Tatlıdı. Seçse kadar 10 dakika. İftar vaxtıdır. Birinci iftarımız Allah kabul etsin. Başlayalım. Asılı. Hop. şimdi <laughs> yavaş, şimdi o sen ne yavaş düşmeyin göz Tezi, tezi var. Hop. Ha. Bence şey onunda neler var. Bence burası. Ha. Şey şey, Bence Bəli. İkinci gündür. Tamamilə doğrudur. 아, 애지가 점수로 change them. Switch it over. Four thousand, forty-one thousand. Mm-hmm. Oh my! Crazy art bracelet maker. <laughs> ha. Oy. Aa, o, o lazım olacak diyor sen bize çözüyor. Hı mm-hmm. hı. Bak. Gəlin braset cəldə uşaqların üçün. Yəni, qız olanda belədir də, gələ oynayasın. Bu da var? Braset, braset oynayasın. Ata, bu da var? Hə, canım, o da var. Okay, ama da bu same one da. Mənə əsas o şey yerim gətir, çıxart. Boş-boşuna vaxtımızı itirməyəm. Gecə saat 11-ə işləyir, 10 dəqiqə. Məryəm ağladı ki, makaron istəyirəm, özü də makaron qutarıb. O qədər ağladı-ağladı, məcbur oldum. Mən də gəldim. 11 işləyir, 10 dəqiqə. Gəlmişəm makaron almağa. Makaronlar burada, zəng vurdum, dəqiqləşdirdim. Budur. Bir də budur. Bu üç dənə istəyirlər, xanım qız. Maraqlıdır, sizdə belə hadisə olub, gecə uşaq nəsə istəyib, çıxmışsınız yoxsa yox. Kommentlərdə yazsınız, mənə də maraqlı olar, oxuyaram. özbə gəldin deyəsən, Məryəm. Hə? Birinci dəfə qabaqda oturmuşsan. Nə hissət keçirsən? Yox, second time-də. Doğrudan. Hə. İkinci dəfə hansı? Bir dəfə ride bike almışdıq. Da, right. gedirdi parkda. Hə, hə, hə, yadıma düşdü. Hə. Hı -hı. Bu maşın idi yoxsa öbürsü maşın idi? Bu maşın idi. Yadımdan çıxıb mənim hansı. Bir videonun da sonuna gəldik çatdıq. Sağ olun ki, ə izlədiniz, abunə oldunuz. Sizinlə Mədim Real İsmailov, Kaliforniya Los Angeles şəhərindən. Hələlik dostlar, sağ olun.